қазақстан барлық елдердің территориялық тұтастығын бір жолата қолдайды және біріккен ұлттар ұйымының ұстауын қатан сақтауды қажет екенін қалайды бұл еліміздің негізгі мүддесіне толығымен сай келетін қажетті қағидат сондықтан бұл қағидатқа басындық ретінде баса назар аударамыз